Y aquí tenemos a Jet Y aquí estamos grabando a Batman. Jet así ah, Jet ¿Cuál es? Es un Lamborghini. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo, ¿eh? Ya, ya, ya, ya se me Ese fue un Lamborghini que pasó aquí en Ropongi Hills. Estamos afuera de Ropongi Hills y ahí nos presumió que no trae que trae el escape roto. Ese fue un pequeño clipcito de las carritos que uno se encuentra por estos barrios. Adiós. para dos personas. Así es como suben extra. cosas pesadas por las escaleras. La parte superior